yana bitta narsani esidan chiqib ketib qolibdi formamizni oq qora qilishimiz kerak keyin mash to'g'irlashimiz kerak mash to'g'irlashimiz uchun boya google kartada mana o'n sakkiz metrligini o'lchab oldik esinglarda bo'lsa hop avtokatda shu chizmani ochamiz va o'n sakkiz metr mana e, yo'lga parallel chizuv chizib olamiz ya'ni mana bu katta ko'cha bo'ladigan bo'lsa o'shandan bitta e, x line olamiz mana va offset tashlab turib 18 metrga tashlab olamiz. Ikkita chizig'imiz hosil bo'ldi. man ikkita bitga chizuvni o'zini olib olaman. Hozir va bularni hamda e, ramkaga solaman, ya'ni o'sha o'lchov anaqasiga. Va buni e, birga bir holatda eksport qilaman, ya'ni high quality 90 ga 120 yigirmalik ramka, ya'ni planshetimizdan o'lchami. Mana holatda eksport qilib olaman PDF ga. Bu narsani masshtab faylga saqlanib qoldim hop shu edi masshtab yo'q hozir yana saqlanib qilamiz boshqatdan Ha, dokumentga chiqdi hop bizga kerak bo'ladigani ishlayotgan papkamizni yechish kerak masshtab holat masshtab olib kirib bunga tashlashimiz lozim okey ikkita chizig'imizni tushyapti shunda bu chizuvlarni ana yerda ko'rsanglar bo'ladi ko'rayotganlardek mana yo'l o'sha o'lchagan joyimizni o'n sakkiz metrdan kichkina chiqyapti taxminan 16-15 metrli to'rkor. Xo'p, bu bitta tomondan yaxshi. <clears throat> Hozir ham ortiq joyini hisob tashlaymiz uni. Sizdan ancha sezishadi. Xo'p. Buni ortiq joyini hisob tashlashdim. Ham kirib tanlayman. Ha, bosaram. Kelyapti. Hozir qanchadir mana yapti. Ko'rasiz, 272 GB bo'lib ketgan faylimiz 53 8 GB diskdan javob. olyapti. Hozir bittada keskin kamayapti. this hop crop hozir ham ketyapti fayl kattaroq olgan sal hop o'n bir olti ko'payib qoldi hamda ish ruschasini tashlashingiz ham tegishli hamda bizada ikkalovi kerak bizga faqat hop shtab bilan hop mana shtabni o'zini bitta anaqa yo'q bo'ldi kalovi olingandan keyin mana mashtabni masshtabni to'g'irlashni osonroq ya'ni ko'rayotganlaringdek o'sha o'lchagan joyimiz sal kichkinaroq turibdi o'shani hozir kattalashtirib olamiz hop masshtabda emas faqat mana bu yo'lni o'zi originalni o'zida hop kontrol bosdim уже mana bu gigant bo'lib katta bo'lmaydi bu faqat mana shu o'zi tashlanadi joyiga qaytaraman hop mana yana hali bor ekan mana ko'rayotganlaridek sakkiz yuz to'g'rilaymiz en az archade. Mm, Maliyan aytincha bor ekan o'shanda o'zi aniq o'lchamni bo'ladi qo'yishi yo'q banga bakale mana teksturalar bor akvarellik olamiz ko'rib turib tashlaymiz ustiga ichadi hozir mana yana bir burchagini to'g'irlaymiz Tamina нам naqddan o'z рамки. Okey. Buni hozir pastga ham bundoq bitta bir qo'yib qo'yamiz. Xo'p, mana tagiga tushiramiz. suvimizdan ikki xil uch bo'lish boshlayapti hop uni endi bitta kopiya qilamiz mana control transform и mana hamma narsa osilib ho'p endi bitta bir orasi переход переход bo'lib qoldi o'sha переходni hozir biz to'g'irlab yuboramiz mana yani sal buni ichiga kirgizib yuboramiz bunaqa qilib mana shunday tipa anavi havo bulut bunaqa paytda olinganga o'xshab qoldi endi faqat tagiga bitta подложка berib shu подложкаga bitta rang bera olsak bo'ldi podloshkani ostida pega olaman o'zini bitta o'zini olib tagliamo andare un po' pro regola fil corno packet mana bundoq qirgan joylarida ham o'sha tekstura bo'ladi ya'ni bo'sh bo'lib qolmaydi umuman olganda to'liq o'zini nihoyasiga yetdi olamiz qo'ldan yon qilib masshtab kerak mana bu kerak to'g'ri bo'ldi endi bizaga bunga ham qizig'i yo'q endi qarab bo'lsak mana o'sha o'lchagan joyimiz mana o'n metrga to'g'ri 그냥 들어가면 아, 잠깐만요. 저, 저, 이거 거의. 법. Faqat bitta liniya nimasi deb qilish qolibdi. Bu uchun xolis alohida bitta video chiqaraman. Qanaqa qilib nimani hisobiga o'tda qo'yiladi o'shalarni. Xolisi bo'ldi. Shu e'tiborlar uchun rahmat. Xayr salomat bo'linglar. E, yana esdan chiqib ketib qolibdi. oq qora fon qilishimiz kerak shuni hozir qilib qo'yishim kerak hop image adjustment hop black and white okey hop bunga nozradinchi kurs beraveramiz image adjustment kurs ko'taramiz oq rang bo'ldi mana ko'rayotgan hop xo'sh mana ko'p kopiya oldik bosaman hamda kattaroq anaqada kesishga yordamida pulini o'chirib chiqaman hop eng katta kesishkasi mana shundan размерda ekan bilan o'chiramiz tegini to'lig'icha tashlaymiz atroflaridan ozgincha o'chirib qo'ysangiz chiroyliroq chiqadi bo'ldi semiza bitta xolis hop endi mana bu o'tolanlarni manimcha o'chirib qo'ysam chiroyli chiqsa kerak parkini ham xullas mana shunaqa qilib joylanyapti mahalla hududida hop endi e, chizig'ini emas u alohida video qilaman chunki u narsa ko'pchiligiga kerak bo'ladi o'shaning uchun u bo'yicha alohida video qilishga arziydi Hop, e'tiborli uchun rahmat. Xudo xohlasa yana keyingi e, yana mana shunaqa bu yangiliklar bo'ladigan bo'lsa, xudo xohlasa e'tib boraman. Hop, keyingi yana videolarda ko'rishguncha.